Ni nyakati za furaha kwa klabu ya Young Africans, lakini ni nyakati za kujipanga na kuwasoma wapinzani kwa kocha mkuu wa klabu ya Young Africans, kocha Nasreddine Nabi. Ni baada ya kutinga nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, kocha mkuu wa Young Africans Nasreddine Nabi amesema kuwa kwa sasa ameanza kuwapigia hesabu wapinzani wao ambao ni Maulumo Gallants kutoka kule nchini Afrika ya Kusini. Mauluma Gallants wametinga hatua nusu fainali baada ya kuwaondoa Pyramids kwa mabao mawili kwa moja wakati wakianza kwa sala ya bao moja kwa moja lakini baadaye wakashinda kwa bao moja kwa sifuri kule nchini Afrika ya Kusini. Kwa upande wa Young Africans, Juni Jumapili ya tarehe 30 walifanikiwa kutinga hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika na kuwa timu ya kwanza kutoka nchini Tanzania ah, kutinga hatua hiyo baada ya kuibuka na jumla ya ushindi wa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Rivers United. Sasa kocha mkuu wa klabu Young Africans, kocha Nasreddine Nabi amesema kuwa mechi yao ilikuwa ya ushindani mkubwa kwa sababu wamekuja kucheza na kumlazimu kucheza kwa kukaba zaidi. Pengine maoni yako ni yapi kwa kocha mkuu wa klabu ya Africans na Seldi Nabi kuelekea mchezo wake dhidi ya Maulumo Gallants ambapo mchezo wa duru ya kwanza utapigwa hapa katika dimba la Benjamin Mkapa itakuwa tarehe kumi uh, ya mwezi wa tano mwaka 2023. Pengine nini ambacho unapenda kumshauri kocha mkuu uh, wa klabu ya wa klabu ya Africans kocha na Seldi Nabi? Na toa Dawson Bismarck, uwanja comment ni uwanja wako, dondosha comment zako hapo na sisi tutazipitia vizuri kabisa.